Bah, bon Dieu, gloire qui permet que nous la soyons. Dans premier joie, pour nous capables de parler parole. Nous comptons ouais, à la gloire de Dieu et nous espérons que nous pouvons chaque soir. Et même monde que nous pas ouais à bon Dieu a permettre que nous voyons dans l'histoire soirée qui était. C'est votre déjà fait lecture, parole bon Dieu, dans Luc chapitre 23. N'a uniquement lire le 34e verset. Et c'est là exactement que nous jouons une première parole là. Luc 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Première parole l'a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parce bah, que tout le monde qui la connaît, pas vrai? Donc, a dit première parole là, m'entendez? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous espérons que le monde qui peut connaître cette parole, au cours de ce maintenant, il y a bien chance pour connaître les sept paroles de Jésus sur la quoi Bon, bien que mon dise conférence, ma conférence message. <laughs> Euh, dimanche soir, passe te dit, si peut-être vous avez des questions à poser, ou pas capable de faire ça au cours de semaine, mais on a une chance pour faire ça dimanche soir, si tu veux. Ça veut dire, les questions que vous avez tout au cours de semaine, vous êtes capable de noter. Oh. Et puis, dimanche soir, on avez une chance pour poser toute question ça à la gloire de Dieu. Première parole là, comment on dit encore? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bon, par contre, si il y a des pas. qui ne pas, pas la donne, car ils ne savent ce qu'ils font. Ces premières paroles, Nous connaissons que nous gagnons sept paroles que nous avons parlé de eux pendant ce maintenant. Nou espere ke nap pase yon mouman bemi nan prezant Seigneur. Amen. Semen sa, seyon semen kote ke anpil moun ap reflechi su la mor de Jezu. Yon ap reflechi su la mor de Jezu, e mte pran le son ap mte ap tan deser vat nan talwe ak it ap di, se pa yonikman le peryode sayo, pou nap panse su la mor de Jezu. E si se nan peryode sayo, n'a pensé sur la mort de Jésus uniquement, c'est comme si nous entrions dans la tradition. Et m'a même dit, est-ce que nous pas entrer dans l'idolâtrie Par contre, si vous à comprendre, nous avons dit, si c'est uniquement les périodes ça, on a pensé avec la mort de Jésus, un hein, nous dans la tradition et m'a même dit que nous entré dans l'idolâtrie. Ça veut dire penser à Jésus, réfléchir à la mort de Jésus, pa goun peryode pou fè sa. Pa goun mouman pou fè sa. Se pa poske se peryode paskal, bon, peryode sa, map reflechi sou la mor de Jezu, map menen bak mwen byen, pou mpa reklouwe le soukwa, map menen bak mwen byen, pou mpa krashe nan figyul anko, poske se peryode sa, ke l te mouye. Si se kon sa, wap fel, map diyo kariman ke ou nan eror. Paske se chak jounan vi ou, ou supose realize importans ke la mor de Jezu kri gen pou ou. Se chak jounan vi ou, ou supose ap panse sou san ki te verse pou ou a la kwa. Si gen moun ki te kon panse a la mor de Jezu selman nan peryode sa yo, ou di mwen selman le wal pan la sen, map di ou gen yon mouve komporteman, Et à soya, vous devez changer de comportement parce que c'est pas ça que Dieu attend de vous. Jésus-Christ, il venu sur la terre. Comment il fait venir sur la terre? Si nous avons retour, comment quoi que tout le monde qui l'a capable bien comprendre ça? Pour qui ça, Jésus-Christ, il était obligé de venir? Pour qui ça, il était obligé de mourir? Pour qui ça, il était obligé de ressusciter? Et pour qui ça, il était obligé de monter dans le ciel? Et pour qui ça, il a obligé retournez, venez chercher l'église là. Dieu te créé l'homme, sinon le récit de la Genèse, n'a pas écouté que bon Dieu créé l'homme, le bon Dieu a créé tout, bon Dieu créer tout ça, l'a créé, créé, le créé soleil, il créé nuit, il créé la journée, il créé oiseaux, il créé, les rivières. »« tout, il créé rivière, créé tout ça, il créé tout ça nous ouais nature là, et bon Dieu trouvait que faut que gagne un monde qui peut dominer sous ça que le créer. Et parce que y a que nous nous nous nous pas arriver comprendre, nous pas arriver comprendre que bon Dieu créé nous pour nous dominer. Bon Dieu créé moi-même, il créé ou même c'est pour nous dominer. Vous devez connaître ça et vous devez saisir vérité ça à soi. Bon Dieu créé pour dominer. Et quel que soit domaine quel que soit sac dans la nature là, que soit ça va garder, bon Dieu créé pour dominer sur vous. Ça veut dire, en tant que petit bon Dieu, en tant que monde qui crée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ou créé pour dominer sur tout ça, bon Dieu fait. Mais malheureusement, nous, de nos jours, c'est ça, c'est l'inverse. Nous, c'est ça, bon Dieu fait, peut-être que l'homme a quitté dominer sur vous. Mais l'homme pas prend position, pour le dominer sous ça, bon Dieu fait. Alors est-ce que c'est pour ça même, bon Dieu, t'a créé l'homme. Bon Dieu, créé l'homme pour lui dominer sous ça, le fait. Et non l'inverse. Ça veut dire, et non pour ça, bon Dieu, fait dominer sous l'homme. Ça veut dire, je ne à souhaité que vous pensez à ça. Est-ce que, vous avez bon Dieu fait qui domine sous vous, ou bien c'est vous qui dominé sous ça, bon Dieu fait? Si c'est ça, bon Dieu fait, qui domine sous vous, c'est que ou pas dans le plan de Dieu. C'est vous-même qui doit dominer sous ça, bon Dieu fait. Et le bon Dieu créé l'homme pour l'homme dominer sous ça, le fait. Satan, le diable, prend forme, serpent. Nous que nous avons fait étude sous ça dans l'école dominicale. Ça veut dire, c'est pas les parce un serpent qui fait mais Satan. Mais c'est parce que, en Satan, il te prend forme, serpent. Il te passé dans serpent pour être capable d'accomplir qu'il était de accomplir, et on dit non, serpent, c'était une bête qui était très, très rusée. Ça veut dire, c'est par le fait qu'on serpent pour dire, bon, mais Satan, moi, ouais, Satan, je dis, ah. Donc, quoi que tout le monde qui habite dans, qui dans l'école dominicale, il était très, très comprendre ça. Et, bon Dieu placé l'homme dans le jardin, hein. jardin d'Éden, qui c'est un lieu de délices. OK? Jardin d'Éden qui c'est jardin de délices, côté que l'homme l'homme t'est à l'aise, l'homme t'est bien côté que le dans le jardin. Hein. Mais pas oublier côté que Edmian t'es auprès de Dieu après les fin désobéi bon Dieu, orgueil était monté Dieu t'est précipité et les connaît qui place que bon Dieu lui-même lui réservait pour l'homme, qui ça l'homme pral jouit dans bon Dieu. Et c'est ça qui fait, être bien passé par serpent, les vient dans le jardin, lui tenter l'homme. Nous connaissons histoire très bien, côté que l'homme tombait dans le péché, l'homme viré d'obaille bon Dieu, et le bon Dieu a cherché l'homme, l'homme dit, lui réaliser que lui nu, et lui obligé caché, lui obligé était loin de la face de Dieu. Et m'a dit, Un fwa ke ou kite wout bon Diyo, ou entre nan lot wout, se ke ou nan wout pou ge an pil problem, an pil difikulte. Paske lè l'om li menm de nan lin bon Diyo, lè l'om de nan volonté bon Diyo, l'om de alèz, l'om pat toufè ke l'te man kon bagay, l'om pat toufè ke l'te nu, l'om pat toufè ke l'te inconfortable. Men piske l'om li vin tourne do a Diyo. qu'on y a l'homme vient trouver que lui inconfortable, qu'on pas capable de rester dans la présence de Dieu. Et Dieu, les Dieu finit chercher l'homme, Dieu est l'homme. Et dans Genèse chapitre 3, verset 15 ans, nous connaissons, nous qui déclaration que bon Dieu lui-même l'était fait.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 E sa bon diyo anonsen, bon diyo pale de pitit fam nan. Map mette, map fè nou ed, map mette nou dozado, ou menm serpen wap mode talon, e bi li menm lap kraset etou. Dans, dans, ce verset-là, Dieu est en parler de la venue, il est en parler de la venue de Jésus. Il en dit que Jésus-Christ a venu, il fait un plan, un plan de rédemption, un plan de rachat pour l'homme, pour l'humanité en général. Et Dieu est en dit, mais comment ça va le passer? Ça veut dire, euh, tu lui blesseras le talon. Ça veut dire, il va le faire passer en pile misère, il va l'humilier, il va le maltraiter, mais l'important c'est qu'il a crasé tête. Le fait qu'il crasé tête serpent, ça veut dire l'a remporté victoire sur la mort. Ça veut dire, non, verset ça, Dieu en parlé de la venue de Jésus, Dieu parlait de sa mort, et il parlait de sa victoire sur l'ennemi. Est-ce que nous l'avons, s'il vous plaît? Et là, nous regardons que très certainement, Dieu fait promesse là. Et si nous en fond, on, coup de rapidement Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 qui, a parlé non exactement de, de Pâques, de Pâques là. Bon, que là, peut-être que nous avons pour nous plus approfondi de lui. Côté que peuple Israël qui était trouvé en Égypte, le peuple Israël trouvé en Égypte, qu'on y est là, malgré tout ça, bon Dieu était fait pour que Pharaon ait quitté le peuple à aller, que Pharaon dieu aussi, et qu'on y a, Dieu a décidé pour frapper les premiers nés de l'Égypte. Et qu'on y a pour le peuple d'Israël capable d'épargner, bon Dieu mandé pour tuer un petit mouton. E si ou ale nan exot chapetre 12 ou apre sa, bon diyo mande yo pou ou tuye yon ti mouton, e ti mouton sa li dwe age den nan, li dwe gen en nan, e pi yo dwe tuye el e pren san pase sou lento pot yo. E pi le zanj de suteya li ap pase, la pou e san ki aplike nan lento pot yo, e ke zanj de suteya li pap detuyi, premier-né qui gagne dans maison ça. Ça veut dire, là, encore, c'est un type, c'est une image, c'est un symbole de Jésus-Christ. Et de, de Genèse à Apocalypse, Bible n'a pas parlé de l'autre monde sinon que Jésus-Christ. Ça veut dire, Jésus-Christ, c'est le personnage central de la Bible. Ça veut dire, et Dieu dit mouton ça, l'idée dit sans défaut. il ça fait l'âge d'un an. Ils sont sans défaut. Et puis, Dieu dit, il y a mangé, mais il a pas crasé Zol. Il a pas crasé Zol. Ça encore, c'est très prophétique. C'est très prophétique. Là, nous commençons à entrer dans notre parole. Là, nous commençons à parler de, de, de, de la mort de Jésus-Christ. n'a avons que l'heure fin de mettre Jésus-Christ sur la croix. L'heure pour casser jambes, l'autre deux brigands qui étaient. L'heure pour casser jambes deux brigands pour ne pas dire j'aime l'autre de Bigan. <laughs> Parce que si je dis l'air va le casser, j'aime l'autre de Bigan, c'est comme si je me dit que Jésus est un brigand. Je ne sais pas ça veut dire. Mais c'est l'air va le casser, j'aime deux brigands, mais pas j'aime l'autre de brigands. Ok? Je ils font grand grand erreur là. Ok? L'air va le casser, j'aime deux brigands, et puis ils ont fini casser, et puis ils ont casser, j'aime Jésus-Christ, et puis leur arrivé, ils ont que à mourir et puis juste percer contre lui. Parce que est en prédit que crasol pas briser. C'est ça fait un groupe qui était qu'on chante en musique. L'homme d'entendre a chanté musique ça. Merci beaucoup. L'homme d'entendre a chanté musique ça. Me dit quête. Me dit mais musique ça elle est anti-biblique. Qui j'aime musique là, dit les toutes frais que t'es fin, t'es écrasé zoli. Les toutes les coups de tu yo fin crasé zol. Me dit non. Zol pas craser. Parce que prophétie a été en bail. Et c'est ça même qui est arrivé, Zol pas Et que, là, nous regardons dans Exode, nous souhaité que nous lisons Exode chapitre 12. Là, quand nous pensons pendant ce semaine, nous avons gagné pour nous, pour nous faire plusieurs petits passés là-dedans. Moi, j'espère que vous lisez. Et, il y a un autre monde qui parlait de la venue de Jésus-Christ encore, c'est Esaïe. Esaïe parlait en pile de la venue de Jésus-Christ, au point que y a un auteur qui dit que, qui considérait Esaïe comme cinquième évangile. Esaïe, pas c'est comme évangile dans la Bible. Mais Esaïe tellement parlé de Jésus, parce que nous connaissons Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est quatre évangiles qui, présentent qui présentaient nous récit la vie de Jésus-Christ, qui accentuait en pile sur l'histoire de Jésus-Christ, de parcours Jésus-Christ sur la terre, de naissance de l'envol, de résurrection, etc. Et Esaïe, c'est un prophète qui tellement parlait de Jésus-Christ dans le livre, il a même d'avoir considéré Esaïe comme cinquième évangile, bien qu'il n'est pas classé parmi les évangiles dans la Bible. Et Esaïe, non seulement il parlait de, de, de, naissance Jésus, il parlait, il dit un enfant nous a donné, un fils nous a donné. Il dit, mais comment il a il a il a le conseiller, il a pris l'admirable, il a pris Emmanuel, il a le Dieu puissant, il a pris le Père éternel. Il dit, il a tout non et il dit, la domination reposera sur son épaule. Et dans Esaïe chapitre 53, Esaïe a dressé un récit même de, de la mort Jésus-Christ. C'est comme si Esaïe était en ouais avec les yeux de l'esprit, Esaïe est en ouais comment Jésus-Christ lui-même lui pral mourir, comment il pral maltraiter, comment il pral souffler. Et je pense que nous habitués li chapitre ça. Même temps que nous l'île avec yon yeux particulier au cours de semaine. Et Esaïe a dressé récit hein. l'a dit était blessé pour nos péchés brisés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le nous de le c'est un Christ, certainement vrai, livre une fête. prédit. sa prédit, Jean dit de lui. Et si on lit l'Ancien Testament, on pourrait côté que côté que type type de Jésus-Christ. C'est ça qui fait parler de la Christophanie. La Christophanie c'est apparition Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, ok, la Christophanie. Ça veut dire, si vous lisez ce Testament, après, dans plusieurs côtés, c'est deux types de Jésus-Christ. Et là, nous regardons, et, sinon, et, si les le livre Lévitique là, c'est un livre qui parle de culte en pile, le sacrifice, de holocauste, il parle de ça en pile, et pour que bête que vous avez tué dans Lévitique, en pile qui c'est symbole de Jésus-Christ. Et que, sinon, les livre ça, son livre peut-être qui, qui, qui m'a dit, faut, faut, faut ou prier en pile pour, pour comprendre ni, parce que, ou qu'a commencer l'île et pour sentir ou découragé. Parce que c'est un livre qui a en pile, en pile, en pile révélation là-dedans. Il m'a dit, l'île, faut que, ou, ou, ou, bah, temps particulier pour bon Dieu communiquer au message qu'elle le communiquer à travers le livre ça. Et que, très certainement, Jean ça prédit, Jésus-Christ, livre une fête. Livre une fête pour qui ça? Livre une fête pour mourir. Jean en prédit de lui. Et les Jésus une fête, Jean, Jean-Baptiste, le nom est dans Jean chapitre 1 le 29e verset. Jean t'a baptisé et le regardé, lui, ouais, Jésus qui cap fini. Jean fait une déclaration. Et déclaration que Jean fait, c'est parce que Jean était en connaissance des Écritures qui fait que Jean à faire une telle déclaration. C'est parce que Jean était connaît mais qui te prédit et parole que Jean dit, il n'est pas sorti de Jean, mais il sorti directement de Dieu. Parce que dans Jean 1er verset 29 là, Jean ou Christ a venu, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire, j'ai l'impression que ça que tu fait dans le temple, ça que tu fait dans l'Exode, chapitre 12 là, Jean te au courant de lui. Prophétie qui te baille sous Jésus-Christ, Jean te au courant de lui. Et les gens avec Christ a l'Esprit de Dieu parle à l'Esprit Jean. Pour Jean dit, mais agneau bon Dieu. Agneau bon Dieu, le nom agneau, agneau c'est symbole de l'innocence. Agneau c'est symbole de douceur. Agneau c'est symbole de patience. Ça veut dire, là, Jean qui reconnaître Jésus-Christ comme agneau de Dieu. Et c'est en tant que agneau de Dieu qui fait le cas mourir pour sauver l'humanité, pour retirer péché l'humanité. Et il y a un verbe que utilise dans le verset que je c'est le verbe ôter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui ôte le péché du monde, qui retire, qui le péché monde Ça veut dire sacrifice qui t'a fait dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas ôté le péché. Mais ils ont seulement couvri le péché. Mais ils n'ont pas ôté le péché. Ça veut dire, sacrifice à eux, ils pas de sacrifice parfait. C'est un sacrifice imparfait que vous avez. Et sacrifice que Jésus-Christ lui-même l'a vini pour le vin là, c'est un sacrifice parfait. C'est ça fait ce sacrifice, il pas seulement, il pas péché, mais l'a retiré péché. Et que Jésus-Christ, Livini, Jean fait déclaration de lui. Et Christ, nous songe histoire, sans Jésus. Les Jésus fait comment que yo t'a parti derrière pour te tuer. Et les magios yo t'a pour adorer Jésus. Yo t'a offert trois cadeaux à Jésus-Christ. Trois cadeaux, ça qui c'est trois cadeaux très très symboliques. Yo t'a offert l'or, yo t'a offert encens, yo t'a offert myrrhe. L'or, l'encens, la mire, c'était trois cadeaux que Magio t'a offert à Jésus-Christ. L'œil offrit à Jésus-Christ l'or. L'or, c'est le symbole de sa divinité. Ça veut dire, l'œil offrit l'or à Jésus. Il reconnaît en Jésus, c'est Dieu. Mais que grand pile monde aujourd'hui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, je ne connais qui ça dit que lié. Mais il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais l'œil offrit l'or à Jésus-Christ. L'or, c'est le symbole de sa divinité offrit l'encens à Jésus-Christ. L'encens, c'est le symbole de sa vie sans péché. Ça veut dire, Jésus-Christ pas de rien, absolument rien dans lui que de déclarer les péchés. Et la c'est le symbole de sa souffrance. Ça veut dire, souffrance qu'elle va endurer pour sauver l'humanité. Ça que l'Ipral passer à la croix pour libérer l'humanité de Salia. Et il y a un pareil, Jean dit dans chapitre 1 verset 9, verset 29 là, qui ôte le péché du monde. C'est pas péché en race. C'est pas péché en catégorie la retiré. Ça veut dire, Jean parlait de race noire, race blanche, race jaune. C'est pas, c'est pas une race péché, une race que l'a retiré. Mais la retirer péché, l'humanité en général. Ça veut dire, quel que soit race, quel que soit rang, quel que soit niveau, Un fwa ke ou mette la fwar nan Jésus-Kri, li gen pou fwar, san li gen efikasite pou retire peche ou. Nan chapit kote ke nou li pou aswaya, nan luk chapit 23, si ke nan bib pam nan nan tet chapit la, makye Jésus devan Pilat. Se sa ki makye nan tet chapit pam nan, Jésus-Kri, Jésus devan Pilat. Comment Jésus-Christ fait devant Pilate Ça l'a fait devant Pilate. Qui est-ce qui mène devant Pilate Je pense que c'est autant de questions pour nous poser tête nous. Jésus-Christ est venu, il vit parmi les hommes. Et c'est ça que fait auteur Hébreu, il parler en pile sur ça. Il dit que Jésus-Christ a une capacité pour le comprendre nous en tant que l'homme. Paske el te pase nan plasa. Nou sonje, Jesu Christe toujwa pale, toujwa ap di ke li genyen pou l moun. Ou pren ke, nou sonje piye akit ap di ke, met, sa pa gen do arive. Men gen baray ke l pa te kompren. Gen de mistè ke l pot ko perse. Mwen kwa ke pou mwen, sa te dwe rive. E si sa pa te rive, mwen men mwen patap nan plasa ke miye la aswe. Christe toujou di, la ap krasi temple. La ap rebatil an toajou. E si mpa trompem son temple ki yo pranvi an 36 an pou yo konstu. E Jezoukri di, la ap rebatil an toajou. Sa se ton mistèr. Yo pat ka kompran. Koman pou yo fe pran tout tan sa? Pou yo konsyantan? E pi li men, pou li di ke la krasel, e pi an 3 jou, la pribati. Christ te toujou ak disip yo. Li te toujou ap ansenye yo. Li di, goun le, ka prive, li pap ensemble avec eux encore. Il dit que yo gen pou yo attaquer et puis bobi y a dispersé. Mais yo pas de jambe qu'à comprendre. Qui ça Jésus-Christ t'a dit. Dans Jean 17, Jésus-Christ a prié pour disciples. L'a demandé papa des choses pou disipyo. E nan jaden jet semane, jesu kri ale, li pran 3, ansama avèk li, pou yal priye. Paske le santi ke lè la, li proche. E jaden jet semane, yo konsidere li, Et à même qui veut dire pressoir d'huile. C'est ça Gethsemane avait dit. Pressoir d'huile. Et a considéré jardin Gethsemane comme le jardin de l'angoisse. Et rappelez-vous ce qui s'était passé en Éden. Essayez de prendre deux jardins ça. Jardin d'Éden et Gethsemane. Le Jésus-Christ, a prié, il senti souffrance il li pas loin. L'al prié en première fois, il retourné les jeunes disciples, y dormi. Et n'oubliez pas que Christ, certainement c'est un mystère, il est à la fois homme et Dieu. 100% homme, 100% Dieu. À l'intérieur de Christ, Christ commençait à sentir souffrance. Christ commençait à sentir douleur. Christ commençait à sentir agonie. Et Christ a besoin disciples ta bon côté pour aider dans la prière. Christ en tant qu'homme, Jésus. Il a besoin de disciples au bon côté pour aider en prière. Parce qu'il senti le troublé. Parce qu'il senti souffrance, il n'est pas loin. Mais pour autant, disciples abdomen. Disciples abdomen. Pourquoi ça me d'avle à soya? L'or âgé de ces manées. Ou pa fase jwen moun. Ou te kagon zanmi de priyer. Ou te kagon payon de jenou. Men ou lor ife a jet semane. La bdifisil. La bdifisil lui. Paske a jet semane, wap san tou sel. Se kom si m de kado wap san tou trayi. par peut-être monde qui était bon côté ou. Et c'est ça qui fait. Vous supposez qu'on est qui ça la vie chrétienne nan Parce que si vous ne qui ça la vie chrétienne nan yé, quand on arrive dans la vie chrétienne franchement, ou avez virer d'eau aller. Disciples ça, ils toujours avec Jésus, vous ont mangé ensemble. Ils ont fait parcours ensemble. Mais pour que ça c'est là, de ces malais, ne n'a pas capable de sortir tant prier avec le Seigneur. Dans les gens qui ont c'est normal pour arriver comme ça. Parce que vous ne connaissez pas qui étape où est dans la vie chrétienne. Non. Vous ne connaissez pas qui niveau que vous êtes avec Dieu. Vous ne connaissez pas qui ça Dieu pour le faire, qui ça le planifier. Paske, gede taprop pasak Diyo, se pou konto pou pasel. Se ou sel ki de pasel. E yon nan bagay ou dwe konen, la vi wap meni ak Diyo, pap jom la vi pasel avantu wap meni ak Diyo. Wout bon Diyo apasa vek fredjounol, pap jom pase avem. Paske nou chak goun destiney, Nous chaque côté, bon Dieu, pour le placer nous. Nous chaque bagaille, bon Dieu, pour le confier nous. Nous chaque mission, pour nous accomplir. Et Gondé on dit, autant de fois que mission est grande, c'est autant de fois souffrance ou plus grande aussi. Parce que un monde qui fait, qui fait sixième année, qui fait, qui fait septième année, il n'est pas, pas remplir trois gros postes, passer ça. Mais monde qui fait université, qui fait maîtrise, qui fait doctorat, il a rempli plus gros poste parce que les gens qui fait sixième année, septième année. Ça veut dire autant de fois que Dieu parle le confier une mission qui est plus grande, c'est autant de fois la meurtrie au plus. C'est autant de fois la, la purée au plus. C'est autant de fois la prigée au plus. Et là même comparer la vie chrétienne en tant que l'or. El di, «Lora, lora lora nan drote lote, briye se par lal soti. Aouting gen gen l cafe » ou el gen gen yon, yo yo yo yo yo pytanie lan d donc. Alors, lor, lor, lor, lor, lor, lor, li, li, li, li, lor, lor, lor, lor, lor, lor, lor, lor, lor, lor, Monsieur une déclaration qui vibre. Monsieur dis comme ça, pour plante la il faut la lumière, faut qu'elle ténèbres. Les plantes là pas grandi uniquement dans la lumière, mais il grandit dans la ténèbres. Et nous avons dit comme ça, majorité croissance, leader évangélique, majorité croissance, un homme de Dieu le fait dans les ténèbres. Et dans la ténèbres, personne ne parle. Parce que a fait noir, Ça veut dire, fait noir, c'est l'or tout fois, j'ai de ces manées. L'or au milieu, l'or dans tout tourment, ou dans le temps angoisse, ou dans le un temps à déchirer, mais personne ne va arriver à comprendre ça va traverser. C'est ça qui a passé à semaine. Ça veut dire, en tant qu'homme de Dieu, sous pas d'accord pour former dans les ténèbres. La difficile pour paraître dans la lumière. Parce que c'est pas que sous chair, hein, non? Qui a fait? Hein? C'est pas, pas, pas ça qu'a fait. Hein? Mais c'est formation, mon Dieu, à Baou. Les personnes pas là. Regardez-moi, toute mission qu'on doit accomplir pour Dieu, faut que Dieu forme. Oh. Faut qu'on passe par, par, par, par Gethsemane. Faut On passer par la souffrance. Faut qu'on passe par, par mépris. Faut qu'on passe par humiliation. Regardez, de sous secret, si on perd ou par humiliation, ça les affecte, gado. Si vous c'est homme de Dieu ou c'est femme de Dieu, ou par humiliation, ou déception, ça c'est affecte, garder. Et qui compte bon Dieu pour aller avec tout? Boun di wap ka lwen avè wou. Paske onti parwan gen dan fò anvi abandoni. Boun di wap ka lwen avè wou. Ki gwo misyon moun di wap ka konfye wou. Le fèt ke fwè a te konn baserol, pa baserol ankon, ou di woun pa fin l'Eglise sa ankon. Anlorske, valè bak a Jésus-Christ fay defan disip yo. Valè Jean-Christ ansegnye yo. E gatsa wè ribe fè Christ a jet semane. Elè yon fini yon pran Kris. Pou yon kondwil a Golgota. Pou yon kondwil a Golgota. Golgota ki se ki vle diyo kran. Joun zot lwen yon passage la. Lye zobre a tepla. E sot sinan mou sa ki se kran yon. Yon mou grek. Cranion, K-R-A-N-I-O-N, qui veut dire lieu du crâne. Le a conduit. Et il y a deux chercheurs qui ont essayé de comprendre le mongol Golgotha. Et puis, ils ont essayé de comprendre le mongol Golgotha et eh puis il a dit que c'est un monde qui a des gilettes de pierre. D'abord, dans le passage là, nous avec Jésus-Christ devant Pilate. C'est l'heure fin arrêter. Et puis, l'heure fin arrêter, rappelez-vous, Kè kisa ki te basè, Pierre li mèm lèl te pren râle epèl, i te koupe zorey Markus, e Jésus pren zorey l'alkolel. Depi lèl de devir yale. Depi lèl de devir yale. Mè wè konen yè wè bat ka vir yale, wè konen wè mdap fè la. Bat ap kala. yo prele, lè yo finare tel, yo kondwil direktman devan pilat. E lè arrive, yab akize Jezi, ki sa yo di? Yo di, li di, li se pitit bon die, la prebati, li di, li se wajwif yo, se sa bay kom akizasyon. Le Pilat fin kestyonel. Pilat di li ba trove an yen nan li. Li ba trove an yen nan li pou l merite la mor. Pilat di yeme eh ma voyel baye wot. Pilat voyel baye wot. Là, Hérode, est content parce que Hérode était toujours en vie, fait face carré avec elle. Parce que Hérode était toujours tendu, j'ai parlé de lui. Hérode questionnait. Hérode dit, il va trouver un rien dans lui. Rappelez-vous de l'Exode chapitre 12. mouton, folle, sans défaut. Et c'est parce qu'il y a 100 défauts qui fait qu'il y a des péchés. Parce que moi, je n'ai pas plein de défauts déjà. Je ne peux pas dire qu'il y a des défauts encore. Là, je ne peux pas dire rien. Je ne peux pas dire rien. Je ne peux pas dire rien. Et puis, Pilate dit... comme d'après coutume, faut que nous relâchions les prisonnier. Et puis, le peuple a crié, il dit crucifiez Jésus. Bah non, Barabbas. Barabbas, c'est le type de l'humanité. Barabbas, c'est type moi-même. Parce que Barabbas t'a fait assez de bagailles pour qu'elle te mouru. Mais en lieu et place de Barabbas, qui est-ce qui prend le passer C'est Jésus qui prend le passer. Qui est-ce qui t'a péché Nous-mêmes. Qui est-ce qui t'a de mourir Nous-mêmes. Qui est-ce qui pas bon Nous-mêmes. Men, elke se nouk pal mouri la? Elke se nouk te mouri ya? Non. Yo bay barabas. Yo pran le wade wade. Yo di nap kruisifi. Donc nous, quand tout ma parole, je beaucoup ce qui arrive parole là. Je presque, ce qui parole là. Et c'est couru, m'a couru pour moi ce qui m'arrive sous parole. Et là, Christ arrivé, il fait une clouelle. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent. Verset 33, Luc 23. ensi ke le de mal fete, l'un a doat, l'otre a goch. Bon, moun yo kon di la an goch la an doat, men yon pa Biblak di sa, amen. Sa se moun yo ki di a fe yo. Biblabak an di la an goch la an doat. Ou pren ke gen moun ki pran sa men pou yo fe jouman. Po di yon menmze tel la an yon. Le yo fin kousi fe Jezi, nan verset 34 la, Jezu pral priye pou yo. <laughs> Yo fin kousifil. Jezu pral fon priye terib pou yo. O konen sa man devon nou reflechi a tet pan nou. Le ou pa le mal, ki sa m fè? Le ou lòt av le mal trète, ki sa m fè? M brèm bib mwen mèdèm batèt mwen m lè set som bolè. M sè, gat tout sa wò fin fè Jésus pasè. Yo getan tre son kouwen mwen nou det li we? Bon, di le sewa. Debi yo debi sewa, fè wè gen kouwen. Yo krashe nan figil. E bi yo mare figil, yo mare gel, yo chakpare gen balon kouwen, bi li divou, di ki yas ki frap ou? Sa <laughs> son ti jo et apil. Ou e? Il e omnisyon. que tout ça, ils fin fait Jésus passer. Ils fin crucifié nèg là. Qu'on a pour le courage pour la dire Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Waouh. Get. Yal ge tout sa pou fè nèk la anjure la? Oh! Bo mè klu yo nan mèl? Mè kou an pik an nan tèt li? Kou nyal ge kou gache pou la pzi pè, pa pa pa donè yo? Kèt. Kèt. Papa, padone yo. Paske fweshman yo bakon zay ap fè. Si se moun ta fon bagay, so ta ap di, ta ap di, o, oh, fwè beten, toujou nan sou chè, predikate, adorate, Kou mwen ki di diak mbade, diak <laughs> mbe zoy. Baestro. Ki fèm gale di bagay sa? Ha, ah, ou tabde si. Kè s ki klo e Jezi men? Pa e? Se pa pa e klo e Jezi nou, mbe zoy mi? La jouifou. Sakrifika a te mbakone moun ki nan top la ka fè servisyon. Ha, ah, nou vat kon sa. E pa pa yon nou kloè Jésus. E a moun ki dap danse rara yon nou kloè Jésus. Se pa moun mbakone ki bat konan yon de profesi kloè Jésus nou. E a moun ki dap nan top la. Moun ki dap tan Jésus. ki touye lankoa we. Sak pase, yo pa rekonek la kom wwa. Pou kote l soti, pou orijini, yo pa rekonek li kom wwa. Daye l wwa mouton ti bouri, keske se? A l epok, peri de ka mouton chamo, men mouton bouri, sa sensi wav le povrete, ke liye, C'est même les religieux, oui, qui tuent Jésus. Papa, pardonnez. Bon, le associés à net. Nous allons parler de première paroles là. Papa, pardonnez. -vous. ce que je penser sur le pardon. Le pardon et la réconciliation. Le pardon, c'est le fait qu'on considérions offense comme nulle. Et lorsqu'on annuler en faute ou annuler en offense. Et le pardon, il y a le pardon vertical, il y a le pardon horizontal et il y a le pardon réfléchi. Le pardon horizontal, c'est le fait que Dieu recevra pardon par moyen saint Jésus c'est le pardon du ciel à la terre. Le pardon vertical, c'est le pardon de la terre à la terre. C'est le pardon de l'homme à l'homme. Et le pardon réfléchi, c'est le pardon de soi. Dieu pardonnez mwen mèm avèk frem, mwen dwe pardone. E, mwen dwe pardone tèt mwen. E pè tèt, yon nè baray, nou mwen dwa patwè nè kondeli, le pardon de swa, defwa l kon trè difisil. Bon Dje kon pardone ou, fre la kon pardone ou, mè ou mèm defwa pa pardone tèt ou. Paske bon bon bon ou toujou rete av yon sentimen de kulpabilite. Se ke ou pa pardonete etou. Gen moun yon moun de bonje pardon, se ap, men ou pa kwen ke bonje pardonen yon. Yon nou ba a yon kon pou fe ou pa kwen bonje pardonen, ou fin moun de bonje pardon pou yon bagay, jodi a, ap pou a moun de l'pardon pou mwen bagay la ankon. Se ke ou pat kwen. que t'es pardonné, on leur a demandé le pardon. Pardonner frère, ou pardonner sœur. Ça encore, son paquet a fait. Et c'est sur ça même que nous avons accentué nos qui c'est cette première parole-là, qui c'est le pardon et la réconciliation. Christ vini, c'est ça même lui vient faire. Il est pour, pour laver péché nous, pour pardonner nous et pour réconcilier nous avec Dieu. Parce que pas bien qui ça péché était fait. Péché était acheté nous cash. Liban nous la mort, et elle mettait en séparation entre l'homme avec Dieu. Et la mort Jésus-Christ, comme qui dit, la mort Jésus-Christ, il fait pont entre moi-même avec ciel. Ça veut dire, je qu'on y a pour, pour me papa parce que je suis sous, sous pont ça. Je ne sais qui est sa soeur qui doit pardonner. Mais c'est sûr et certain que je a mon qui doit pardonner. Qui doit pardonner et qui doit réconcilier. Vous doit réconcilier avec Dieu. Et on doit réconcilier avec frère, avec soeur. Si vous réconcilier avec Dieu, ou pas réconcilier avec frère ou soeur, ou pas qu'on fait rien. Qui est-ce qui j'aime, mon bon Dieu? C'est frère, non, c'est seul, non, c'est lui-même, moi, ouais. Nous sommes l'homme font expérience, Dieu fait expérience avec moi. Son message. Bon Dieu confirme mon message pour me prêcher sur le pardon. Mais habituellement, nan e gisa m bat kofreman 3 nan pake d'aktivite, yo pa kon a abitye metem, nan servis dimanche maten. E pi m senti mensaj la, a brulem. E mi di ket, e pi gwa yon yon dekidim, alman depo mwen te breche nan? Ni di nan, bak alman depo mwen te breche, yo pa abitye metem, e mi bagan draman depo mwen te breche. E pi ma priye, ni di bo Diyo, si ou vle m breche, fay o metem. Ma diyan yon kon, no? Ni salman zi moun jè, sou vle m preche yase ou ban mesaj sa apre pou m bay, fè ou metem. L'egliz, rivem rive l'egliz a, ou ba anons, nom nan mesaj. Lèm ten de ou si te nom, m tremble, kem kase. Aske m tenman sezi. E ou konen m pa abitve tou? fait tout le moment, m'a tremblé. Je me imagine, moi, pour le prêcher, je me dis, qu'est-ce Après, on c'est vrai. Et puis, je fais semaine, je préparé dans dimanche, je C'est ton message sur le pardon. Je me sens si bon, déjà poussé pour me parler, pour me parler, pour me dire que des gens dans la même. Qui parle à la caillou. Ça n'a pas pardonné, ça n'a pas réconcilié avec des gens qui n'ont pas plan. Et puis, l'esprit de Dieu convainc moi, dit, il y a des mondes dans la même. C'est comme si c'est uniquement non, le bon Dieu, papa, moi. Pour me citer. Vous connaissez après, ma vie connaît qui ça gagné dans l'église là. Quand il y a des gens qui ont planifié pour y aller tel monde, pou al, pou al, pou al fè deblozay. Sak pou al mande kont. Sak gen pou re le entel nan reynyon, sak gen pou re le, pa kon nen ki kote. Se pati katastrof. E pi, m fin preche a, mal lakay mwen avèk tout chal le mesaj la nan mwen. E pi, m pou al fè repetisyon a midi. Lèk gisa demine a diz. A min di mbal fè repetisyon, avan min di arven, bon jore te ban moun kantik, m koupose müzik la fap. Rive m wifè nan koral la, m di yo, an m müzik m fè koupose la, lèk nou wala pran. E pi man e komanse ap moutè moun yo müzik la, e m komanse pale ave yo. Man m di m bakon koupè nan koral la, m akè nan ap chante, men gen moun sou kè nou. Mba kon ki sa moun nan te fè ou, ki fò kèm bel sou kè ou. Mè mèm di ou sou pa liberele, si kè ou tounen prizon, tout chante ou yò ou fè ou an vèn. E pi, l'espri yò jat motive, mèm pala kò al la, mèm pala kò al la, e pi kon yò al la, goun wè dek di mba yò palè. L'eglise lè mouvri, mba yò tout moun sa wò palè, chak moun nan kò al la, goun moun yò pa bèn. Yo kon moun yo pa di bonjou. Sa ka prakote m dez istwa ki di ke moun sa yo pa di bonjou a, dapre sa yo rakote se li te permette ke swa papa, swa mamal de mouri. Moun sa te, jwoun bagay nan nan mou mamal, nan nan mou papal. Par rapport avek sa, li parre li menm nan moun ki koz, li perdi proj par, li perdi parol. Li parre li menm ki pral di moun sa bonjou di menm pou salye moun sa, koman moun le fe pardonel. Se lè sè rè moun kap di, gèdè moun lè ou vin lè giz nan, yo pa pase moun kontel pou pa pa lame. Chak moun nan kouwa lagon històre. E pi kouyè, yat mwen dem ki sa pou yo fè, ki sa pou yo fè, ki sa pou yo fè. E pi mwen koman sa pral de tekst, mwen pala vè yo, mwen di yo, lè, disi yo te pose, jesu kris, kèsyon, pou tat mwen de kris, koumyè fwa mnen pardonne yon pochèm, lè fèm yon bagay ki pa bon. Et Christ a dit, combien de fois vous pardonnez Il t'a dit 77 fois, 7 fois. Et il y a des auteurs qui disent ça sont figures de style, mais que y a en hébreu, hein. qui veut dire que ce n'est pas multiplication qu'on va faire avec chiffre. Mais son façon pour montrer que on va pardonner autant de fois qu'elle force ça pas bon. faut me voir nous aller. Là, après ça, c'est fini net. Mais est-ce que pas quelqu'un monde que nous devons pardonner là? Est-ce que nous pas quelqu'un monde que nous devons réconcilier? Je connais soit un enfant qui est sous pas jamais dit bonjour. Et on ne va pas dit tout en dit livre t'es pas tombé, ça pas parole chrétien. Ça pas parole on va dans le ciel. Ça pas parole que qui reconnaît qui reconnaît la valeur de sans Jésus, ça va pas le monde qui est habitué lit première parole là. Père pardonne-leur. Malgré le souffle d'elle, Père pardonne-leur. Cloua non mais la déchiré mais Père pardonne-leur. sang a coulé, Père pardonne-leur. Est-ce que moi j'ai courage ça est-ce que vous avez courage pour demander, pour, pour demander mon Dieu pardon, pour demander mon Dieu pour le pardonner et admirer? Est-ce que vous avez courage pour demander mon Dieu pour le pardonner? Moun kap chiffonné Vous là? Moun, moun, kap humilié ou là? Est-ce que vous avez plus de mal pour lui au lieu de bien? Père, pardonne-leur. Ça sont prières extraordinaires, son mot extraordinaire. Malgré tout ça, on fait Jésus, il a courage de demander pardon pour vous. À ce moment, je qui est-ce qu'on doit pardonner. Par contre, si c'est son ami qu'on doit pardonner. Par contre, si c'est un parent, on doit pardonner. Par contre, si c'est son leader, on doit pardonner. Par contre, si c'est professeur, pardon, on doit pardonner. Mais à ce moment, que l'Esprit de Dieu aide à comprendre pour entrer en dedans même pour réaliser est-ce que ou pas ou pas ou pas on va comme ça qu'on doit faire à soi est-ce que pas monde on doit libérer à soi est-ce que pas monde on doit aller accolade est-ce que pas monde on doit dire on doit on doit dire ça que là pas là encore est-ce qu'on va le confesser à un monde je ne connais personne, pas connaît que personne. Mais ça que me connaît, bon Dieu connaît nous chaque. Il connaît que nous, il connaît penser nous, il connaît sortir nous, il connaît rentrer nous. Et m'a dit assoya. Souvent on pour pardonner ou pas pardonner, même si vous là, on lever mais en l'air, a louer, d'ailleurs c'est corps qu'on a fait. Et Bible a même dit comme ça, soit approché devant l'autel là pour présenter une offrande. Et quand tu connais yon qui te gon bagay tout, C'est pas ou non? Qui te gen bagay la moun Ou, ou, au que tel monde te gon bagay tout, ou doit ou doit ou doit déposer offrande là et puis à réconcilier avec elle. Après retourner venir prendre offrande là pour venir porter tel Dieu. Sinon Dieu pas recevoir offrande ça. À soir nous chercher pardonner et à nous réconcilier. fawousan sou gwo neg. Satan an nou. Ou bako nou an lor, lor, lor, lor, lor, lor, lor pou pat ou me dan paket bikabo nat madan. Li motel gofle. Et mi an fawousan si, ahhh, mwen mwen be aten do filman ke je su. Non! Poumanman de ti se x pardon. Chamey, ennemi a gonflé, et bien, faut gonfler. Et puis, on a perdu grâce, mon Dieu. On a perdu bénédiction, mon Dieu. On a en retard dans course là. Qui de programme que Dieu t'a souvi ou il pas qu'à exécuter. Parce que gon, gon pour faire, que faire. Gardez moi à pas tenu compte de rang social ou, pas tenir compte de études que vous faites, pas tenir compte de nom que vous portez, parce que non pas mettre dans le ciel, études pas dans le ciel, et que soit classe que vous avez, ça pas mettre dans le ciel, mais c'est mon monde qui marche dans la volonté de Dieu qui parle dans le ciel il s'est fait chercher pardonner, chercher régler les causes que doit régler. Et que soit côté mon intérieur, si c'est des coups de fil qu'on doit aller passer leur rive la caillou, passer. Si c'est dans voisinage là pour courir aller à soya avant de dormir, aller. Si c'est son monde pour elle avant l'église a terminer, ou elle avant la caillou parce que par contre qui la trompette l'a sonné. Pardonnez frère, pardonnez sœur. Pardonnez prochain, pardonnez voisin, pardonner voisin, pardonner famille, pardonnez, pardonnez en frère, en seule église là. Et quelle que soit gravité, ça le défaut. Vous êtes comme ça? Quelle que soit gravité, ça le défaut. Et ça pas aussi facile pour faire naturellement. Mais espérer, Dieu a aidé vous pour faire ça. Hein que Dieu la force nécessaire pour faire ça. Et que tout esprit qui fait qu'il est captif pour pas accomplir la volonté de Dieu, que anathème. Que la puissance libératrice libère ou. Parce il y a des gens marrés, il y a des gens qui pas marcher pour vous. Sans vous pardonner pour qu'on la casser. Il y a des roches qui sont sur la vie, sans nous pardonner pour roche la rouler. Parce qu'on dit le pardon, c'est une puissance libératrice. Le pardon nous libère. Dis-moi, s'il vous plaît, problème avec le monde pour elle qui est cassé, c'est comme si vous finissez esclave, monde. Dès pour elle, ou pas à l'aise, ou ça, ou pas vivre. Même si vous avez bien propre, mais qu'on elle qui sauter sauté, ou perdu joie. Le pardon, c'est une puissance libératrice. Que bon Dieu aide pour pardonner à soi. Que bon Dieu aide pour pardonner. Que ce soit monde que que ce soit ça que fait là. Que bon Dieu aide pour pardonner. Parce que Christ, malgré ça, on te fait. Il a courage pour demander pardon pour vous. Et nous devons vivre à la manière de Christ. Parce qu'en tant que chrétien, nous sommes dans de Jésus-Christ. Que bon Dieu fasse ça dans nous. Que bon Dieu bénisse.